Overview of the Web Application Library Management System को स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा म तपाईलाई वेब एप्लिकेसनको परिचय दिनेछु यो श्रृंखलामा हामी कसरी एउटा आधारभूत इन्भेन्टरी सिस्टम सिर्जना गर्ने देखाउने छौं हामीले एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको उदाहरण प्रयोग गरेका छौं यो श्रृंखला सिक्न तपाईसँग तलको ज्ञान हुनुपर्छ नेटबिन्स आईडी प्रयोग गरी कोर जाभा र एचटीएमएल यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् अब web application library management system हेरौं एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले पुस्तकहरुको जारी र फिर्ता व्यवस्थित गर्छ र लाइब्रेरीको युजरहरुको पनि व्यवस्थापन गर्छ अब हामीलाई लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम किन आवश्यक पर्छ यस्तो सिस्टमको प्रयोगले लाइब्रेरियनले सजिलै लाइब्रेरीको पुस्तकहरु व्यवस्थापन गर्न एउटा केन्द्रीय सर्भरमा सदस्यता जानकारी कायम राख्न समय र स्रोत बचाउन र कार्यभार कम गर्न सहयोग गर्छ अब म तपाईलाई सिस्टम देखाउने छु यसको लागि म नेटबेन्स आईडीई मा जाने छु यहाँ हामीसँग एउटा सरल सिस्टम छ यो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नामक प्रोजेक्ट रन गरौ ब्राउजर विन्डो खुल्छ हामीले लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको होम पेज देख्न सक्छौं यहाँ हामी एउटा सरल लगइन फर्म देख्न सक्छौं पेजमा भिजिटर्स होम पेज नाम गरेको लिंक छ लिंकमा क्लिक गरौँ हामी लाइब्रेरीमा उपलब्ध सबै पुस्तकहरूको सूची देख्न सक्छौं एउटा लाइब्रेरीका धेरै मेम्बरहरू हुन्छन् त्यसैले अब एउटा मेम्बरको रूपमा लगइन गरौँ मतलब पहिले नै दर्ता गरेको एउटा युजरको रूपमा म एमडी को रूपमा लगइन गर्नेछु र पासवर्ड दिन्छु र एन्टर थिच्छु हामी एउटा सक्सेस ग्रेटिङ पेज देख्न सक्छौ हामीसँग हाल युजरले लगेका पुस्तकहरूको सूची पनि छ अब लग आउट अब हामीले लाइब्रेरियनको रूपमा लगइन गर्नुपर्छ मतलब एडमिनको रूपमा हामीले लगइन गर्ने बित्तिकै एडमिन सेक्सन पेज देख्न सक्छौं यहाँ हामी चारवटा विकल्पहरू देख्न सक्छौं प्रत्येकलाई एक पटक प्रयोग गरौ र परिणामहरू हेरौ पहिलो हामीसँग लिस्ट बुक्स विकल्प छ यहाँ हामी लाइब्रेरीमा उपलब्ध सम्पूर्ण पुस्तकहरूको सूची प्राप्त गर्छौं अनि हामीसँग लिस्ट बरोड बुक्स छ यहाँ हामी विभिन्न मेम्बरहरूलाई जारी पुस्तकहरूको सूची प्राप्त गर्छौं र फिर्ता गर्ने मिति नाघिसकेका पुस्तकहरूको सूची छ अनि हामीसँग लिस्ट युजर्स विकल्प छ यहाँ हामी लाइब्रेरीमा दर्ता गरेको सबै युजरहरुको सूची प्राप्त गर्छौं अनि हामीसँग चेकआउट वा रिटर्न बुक विकल्प छ यो विकल्पमा क्लिक गरौँ यो चेकआउट वा रिटर्न बुकको इन्टरफेस हो अब हाम्रो लगइन पेजमा फर्कौं याद गरौ हामीसँग नयाँ युजरको रूपमा दर्ता गराउने विकल्प पनि छ दर्ता गर्न मा क्लिक गरौँ यो नयाँ युजरको रूपमा दर्ता गर्नलाई रजिस्ट्रेसन फर्म हो त्यसैले यो सरल वेब एप्लिकेशनको एउटा संक्षिप्त विवरण हो यो श्रृंखलाको अन्तमा तपाईले यो सरल लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सिर्जना गर्न सिक्नुहुनेछ तपाई यसमा थप कार्यक्षमताहरू थप्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा पुस्तकको खोजी यो श्रृंखलामा हामी वेब एप्लिकेशन बनाउन JSP र Servlet प्रयोग गर्ने छौ हामी विस्तृत रूपमा MVC आर्किटेक्चर पनि सिक्ने छौ तपाई MVC शैली प्रयोग गर्ने कुनै पनि वेब एप्लिकेशनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जानकारी लिन तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher को एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यस मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken tutorialorg nmeict intro library management सिस्टममा एउटा अग्रणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी कार्यक्रम अन्तर्गत योगदान दिएको छ उनीहरूले यो स्पोकन ट्युटोरियलको सामग्रीलाई पनि मान्यता दिएका छन् म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार